درود بر شما همراهان گرامی به این کلیپ و به این درس بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با سری درس های آموزش گام به گام مکالمه های امریکایی و در این درس که اولین درس از این سریه میخوایم یه سری جملات و عبارت های رایج در مکالمه ها رو با هم یاد بگیریم با هم تحلیلی بهشون بپردازیم و به اونها مسلط بشیم دوستان فقط فراموش نکنید اگر میخواید خوب یاد بگیرید هر جمله و هر عبارتی رو که در این درس با هم کار میکنیم و با هم تمرین میکنیم رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار بکنید و بیان بکنید و هنگام خوندن و بیان عبارت ها با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ که توسط بنده و توسط دو تا از افراد نیتیو تلفظ میشه حتما مقایسه بکنید تا اگر اشکالی در تلفظ و بیانتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و رفع بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان فراموش نکنید اگر میخواید کلیپ های بعدی انگلیسی مثل آب خوردن و کلیپ های جدید به دستتون برسه حتما کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو کانال خودتون رو subscribe یا follow کنید تا جزء این دسته از عزیزانی باشید که کلیپ ها در اولین فرصت به دست شما میرسه و میتونید از اونها استفاده بکنید دوستان منابع آموزشی بسیاره مهم روش درست تمرین و استفاده است که ما داریم خیلی راحت و خیلی ساده به شما میگیم پس لطفا حتما طبق روشی که به شما گفته میشه تمرین و استفاده بفرمایید تا نتیجه خوبی از تمرینتون داشته باشید بسیار خوب بپردازیم به اولین درس از سری درس های آموزش گام به گام مکالمه های امریکایی Where do you live? Where do you live? Where یعنی کجا Do you live یعنی زندگی میکنی حالت سوالی Where do you live یعنی کجا زندگی میکنی Where do you live? Where do you live? I live in Pasadena. I live in Pasadena. I live یعنی من زندگی می کنم live یعنی زندگی کردن تلفظش رو دقت بفرمایید دوستان live in یعنی در Pasadena اسم یک محله یک محلی است که در کالیفرنیا است I live in Pasadena یعنی من در پاسادینا زندگی می کنم I live in Pasadena I live in Pasadena. Where is Pasadena? Where is Pasadena? Where یعنی کجا is یعنی است Where is یعنی کجاست Pasadena که اسم محله Where is Pasadena یعنی پاسادینا کجاست Where is Pasadena Where is Pasadena? It's in California. It's in California. It is یعنی آن است. میخوایم در مورد چیزی صحبت کنیم که قبلا گفته شده پس از زمیر آن استفاده میکنیم. این یعنی داخل درون in California یعنی داخل کالیفرنیا. It's in California یعنی داخل کالیفرنیا است. It's in California. It's in California. Is it in Northern California? Is it in Northern California? یا Northern California? نورث یعنی شمال نورثرن یا نورثرن به صورت امریکایی یعنی شمالی کالیفرنیا که گفتیم یعنی کالیفرنیا is it یعنی آیا آن است به صورت سوالی is it in northern california یعنی آیا آن در کالیفرنیا شمالیه is it in northern california is it in northern california It's in Southern California. It is in Southern California. No یعنی نه. It is یعنی آن است. In داخل Southern یا Southern یعنی جنوبی کالیفرنیا یعنی کالیفرنیا Southern California یعنی کالیفرنیای جنوبی It's in Southern California یعنی آن در کالیفرنیای جنوبی است It's in Southern California. Is Pasadena a big city? Is Pasadena a big city? یا city? Is Pasadena a big city? Is یعنی است در ابتدا اومده حالت سوالی پاسدینا یعنی اون محل به که اسمش پاسدیناست a big city یعنی یک شهر بزرگ is Pasadena a big city یعنی آیا پاسدینا شهر بزرگیه is Pasadena a big city Is Pasadena a big city? It's pretty big. It's pretty big. It's pretty big. pretty یا pretty به صورت امریکایی یعنی بسیار در اینجا big یعنی بزرگ دوستان دقت کنید نگفتم big big big یعنی بزرگ it's pretty big یعنی آن نسبتا یا خیلی بزرگه it's pretty big it's pretty big How big is pretty big? How big is pretty big? How big is pretty big? big یعنی بزرگ pretty big یعنی خیلی بزرگ حالا گوینده در جمله قبلی گفته it's pretty big یعنی خیلی بزرگه حالا شخص بعدی ازش میپرسه how big چقدر بزرگ how یعنی چقدر چه مقدار how big یعنی چقدر بزرگ is است pretty big یعنی اینکه تو میگی pretty big چقدر بزرگه منظورت از خیلی بزرگ چقدر بزرگه how big is pretty big how big is pretty big It has about a hundred and forty thousand people. It has about 140,000 people. It has about 140,000 people it has یعنی آن دارد چرا از has استفاده کرده چون فائل سوم شخصه در اینجا it سوم شخص مفرد قلم داد میشه و برمیگرده به پس دینا. about یعنی حدود تلفظش رو دقت بفرمایید about 140,000 یعنی 140 هزار people یعنی افراد it has about 140,000 people یعنی حدود 140 هزار نفر جمعیت داره. It has about 140 people. It has about 140,000 people. How big is Los Angeles? How big is Los Angeles? How big is Los Angeles? Los Angeles یعنی Los Angeles. How big یعنی چقدر بزرگ How یعنی چه مقدار یا چقدر How big is یعنی چقدر بزرگه Los Angeles. Los Angeles هم که میشناسید How big is Los Angeles یعنی لس آنجلس چقدر بزرگه How big is Los Angeles How big is Los Angeles It has about 3 million people. It has about 3 million people. It has about 3 million people. It has یعنی دارد about حدود 3 million یعنی 3 میلیون people یعنی افراد یا جمعیت It has about 3 million people یعنی آن حدود 3 میلیون جمعیت داره It has about 3 million people It has about 3 million people. Do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? Do you have یعنی آیا تو داری؟ آیا شما دارید؟ پس این رو یاد بگیرید. هر وقت خواستید از کسی بپرسید که چیزی رو داره از این عبارت استفاده میکنید. Do you have حالا بعدش اون چیزی که میخواید رو میپرسید Do you have a car یعنی آیا تو یک ماشین داری یا آیا ماشین داری Do you have a car Do you have a car What kind of car do you have? What kind of car do you have What kind of car do you have What kind یعنی چه نوعی What یعنی چه یا کدام Kind یعنی نوع What kind یعنی چه نوع of car از ماشین Do you have تو داری در حالت سوالی What kind of car do you have یعنی چه نوع ماشینی داری ماشینت مارکش چیه What kind of car do you have What kind of car do you have? I have a Honda. I have a Honda I have a Honda Honda تلفظ درسته مارک هوندا ما در فارسی میگیم هوندا برند هوندا که موتورش رو شاید بشناسید یا خودروهاش رو بشناسید که هواپیما هم ظاهرا تولید میکنه یک برند معروف ژاپنی I have یعنی من دارم از این ساختار وقتی که خواستید بگید یه چیزی رو دارید میتونید استفاده بکنید I have یعنی من دارم a Honda یعنی یک هوندا I have a Honda I have a Honda Is it new? Is it new? Is it new? New یا new یعنی جدید. Is it new یعنی آیا جدیده؟ Is it new? Is it new? It was new in 2003. It was new in 2003. It was new in 2003. It was یعنی آن بود. was گذشته is. It was یعنی آن بود. آن کیه؟ در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد اون ماشینه. It was new یا new یعنی آن جدید بود. In 2003 در سال 2003 جدید بود نمیگه باشینم قدیمیه میگه سال 2003 جدید بود که در واقع برداشت و تعبیر شما این است که الان دیگه جدید نیست It was new in 2003 It was new in 2003 So it's pretty old now. So it's pretty old now. So it's pretty old now. So یعنی بنابراین پس it's pretty old یعنی خیلی قدیمیه pretty در اینجا برای تاکید اومده یعنی بسیار now یعنی اکنون so it's pretty old now یعنی بنابراین الان خیلی قدیمیه so it's pretty old now So it's pretty old now. But it still looks good. But it still looks good. But یعنی اما it اشاره میکنه به اون چیزی که دارن در موردش صحبت میکنن همون ماشینه still یعنی هنوز دوستان نگفتم still یا نگفتم استیل still still ببینید still بین ای و ا اول still ای نداره still یعنی هنوز looks یعنی به نظر میرسه چرا اس گرفته به خاطر سوم شخص سوم شخص که همون ماشینه But it still looks good یعنی اما هنوز خوب به نظر میرسه ظاهرش تمیزه But it still looks good But it still looks good Do you take good care of it? Do you take good care of it? Do you take good care of it? Do you یعنی آیا تو انجام می دهی؟ Take care یعنی مراقبت کردن. Take good care یعنی خوب مراقبت کردن. Of it یعنی از اون چیز. اون چیز چیه؟ ماشینه. Do you take good care of it یعنی آیا خوب مراقبش هستی؟ خوب بهش میرسی؟ Do you take good care of it? Do you take good care of it? I wash it once a week. I wash it once a week. I wash it once a week. I wash یعنی من میشویم من میشورم wash یعنی شستن it دوباره اشاره میکنه به اون ماشینه once یعنی یک بار در خلال یه مدت a week یعنی یک هفته once a week یعنی یک بار در هفته I wash it من میشورمش once a week هفته یک بار پس هفته یک بار ماشینش رو میشوره و تمیز نگهش داشته I wash it once a week I wash it once a week. Do you change the oil? Do you change the oil? Do you change the oil? Do you یعنی آیا تو انجام میدی کدوم کارو change تغییر دادن عوض کردن the oil یعنی اون روغن و روغن مشخص مربوط به ماشین و do you change the oil یعنی آیا روغن رو عوض میکنی do you change the oil Do you change the oil? My mechanic changes the oil twice a year. My mechanic changes the oil twice a year. My mechanic changes the oil twice a year. My mechanic یعنی مکانیک من changes یعنی تغییر میدهد عوض می کند چرا اس گرفته چون در مورد فائل که سوم شخصه داره صحبت میکنه فائل کیه my mechanic changes یعنی عوض می کند the oil اون روغن رو روغن مشخص ماشین رو twice یعنی دو بار در خلال یک مدت زمان a year یعنی یک سال twice a year یعنی دو بار در سال My mechanic changes the oil twice a year یعنی مکانیک من سالی دو بار روغن رو عوض میکنه My mechanic changes the oil twice a year My mechanic changes the oil twice a year بسیار همالی آفرین بر شما دمتون گرم آفرین بر شما که در قسمت کامنت عبارت ها و ها رو و جملات رو تمرین کردید رونویسی کردید حتما با صدای رسا تکرار و بیان کردید و با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه کردید همین روشی که دارید مشاهده میفرمایید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان فراموش نکنید که کانال رو دنبال یا subscribe بکنید تا کلیپ های بعدی هم به دست شما برسه بی نهایت سپاسگزاریم آرزوی تندرستی و سلامتی برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هست تسدید داریم.